Bonsoir, docteur. Alors racontez-nous, qu'est-ce qu'il s'est passé exactement C'était il y a environ une semaine. Jamais on, n'aurait pu prévoir un tel désastre. Donc vous parlez bien de ce que je pense Oui, oui, c'est ça. Très bien, continuez. À la base, on devait partir sur un DCS avec euh, SCP-173. Et en même temps, on avait une maintenance sur les systèmes, je crois, système électrique, en LCZ justement. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça, du coup. Oh non. Et loin de là. Je, je sais pas ce qui s'est passé. J'en ai aucune idée. Mais, tout ce que je me souviens, c'est que. Ils ont commencé à sortir. Tous. Toutes les portes, elles se sont ouvertes. Et. C'était le chaos. Et je voyais mes collègues euh, qui se faisaient entailler, qui se faisaient torturer. On n'avait aucune chance de s'en sortir. Le seul moyen, c'était d'activer la décontamination. Votre attention. Le processus de décontamination a été lancé. Le secteur Light Containment Zone, ID LCZ, sera entièrement décontaminé dans 120 secondes. Attention, toute matière organique et objets vivants seront détruits dans 90 secondes. Veuillez évacuer le secteur LCZ dans les plus brefs délais. Ceci n'est pas un exercice. La décontamination du secteur LCZ aura lieu dans 60 secondes. Évacuez immédiatement. décontamination du secteur LCZ aura lieu dans moins de 30 secondes. Début de la séquence de décontamination. s'il vous plaît.